Я иду в магазинчик за продуктами. Идем, идем, идем. Идем. Пошли. Куда ходила? Куда? Куда ходила? сухарики. Откуда вкуснее? Грибы. Хочу вкуснее лапша овец. Курочка. Няня. Ну, видишь. Идем дальше. Мы идем. Это прекрасно. Соленый сладкий. Э, О, сыром. Что же, что же, что же? А, булочки! Смотри, какая красивая. Так. Мой любимый! Обалдеть. взяли. Лишние не дали. К примеру... О! Господи.